fazer aqui final. É. Então você ganha peso. Só vocês dois, irmãozinho querido. Vai lá, Você ganha... ganha... Ah, pá, vai, quem quer nome. Vai vencer. É do chá. É do chá. Qual figurinha vai querer? Vai. Tem uma foto de vocês pequenininho cortando. Eu vi vocês dois, é, né? É. Do aniversário do Lara. Oxe, tá é, Pode cortar de novo. O primeiro pedaço. Deixa que eu pego, senão vai desmoronar. Pedala,